hayot ajoyibda avval ham aytdim hamma birovlar qo'shig'i o'zim ahvolimizni qarang o'g'riga o'xshaymanmi <laughs> hamma qo'shiqlarni o'g'irlab o'g'irlab aytib yuramizda bir ikkita joyda o'tirsak kayfiyat zo'r e aka sen ichingdan to'qib aytyapsanu deb qoldi bittasi ichimdan to'qimasdan haqiqisini aytganimni ham tushunarmiding desam yo'q demak senga farqi nima <laughs> dedi shunday давайте цыганскую Дайте мне гитару, налейте мне вина, найдите мне того, кого я na na na na налили мне вина, но не нашли того, кого я влюблена. na na na na na Еще раз, еще много. crumbled